If you learn, you will earn. Dominitech. Dominitech. Academy. The paradise for learners. www.dominitech. Audio lectures with assistive technology that ensures ease in understanding and learning. Now let's start the lecture. Here begin the lecture. अस्सलाम वालेकुम आज से हम एन की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे N stands for non visual desktop access ये एक फ्री और ओपन सोर्स स्क्रीन रीडर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पर रन होता है इसके ज़रिए हम विंडो के अंदर मुख्तफ task web browsing email client handling और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की प्रोडक्ट्स जो हैं उस पर काम इजीली कर सकते हैं एन के बहुत सारे वर्जन्स मौजूद हैं विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 से पहले विंडोज़ के जितने भी वर्जन्स हैं उन सब में एन वी रन होता है जबकि इसके बाद के विंडोज़ के वर्जनस के लिए लेटेस्ट एन सपोर्ट करता है एन के 2019.2 तक जितने भी वर्जनस हैं ये सब पाइथन 2 से डेवलप किए गए थे जबकि इसके बाद जितने भी वर्जनस हैं ये सब पाइथन 3 लैंग्वेज पर डेवलप किए गए हैं एन 2019.2 और इससे पहले जितने भी वर्जनस हैं एन के उन सब में हम एलिक्वेंस का एड ऑन यूज़ कर सकते थे लेकिन जब ये पाइथन थ्री पर मूव किया है उसके बाद से ई टी आई एलोक्वेंस की सपोर्ट इसमें ख़त्म हो गई अब हम उसकी जगह I B M T T S का एड ऑन यूज़ करते हैं एलोक्वेंस की आवाज़ लेने के लिए अब हम विंडोज़ 10 के अंदर लेटेस्ट एन इंस्टॉल करना सीखते हैं मैं इस वक्त डेस्कटॉप पर मौजूद हूँ और मैं नरेटर ऑन करता हूँ मेरे पास एन डाउनलोडेड मौजूद है और ये एन और इसके तमाम एड जो यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे ये आप अडेरियो की वेबसाइट के ऊपर स्टूडेंट डाउनलोड के सेक्शन के अंदर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं मैं अभी नरेटर को ऑन कर रहा हूँ कंट्रोल विंडोज एंटर से Starting OBS Studio 15 of 18 selected M. अब यहाँ से दिस पीसी में जा रहा हूँ मैं विंडोज ई e करके E. This PC window folders 3D objects 1 of 7 desktop documents downloads items view मैं डाउनलोड्स के फोल्डर में आ गया यहाँ पर मेरे पास एनवीडीए पड़ा हुआ है एन प्रेस करके नेविगेट करते हैं N N underscore 2020.4.exe 20 of 20 selected NVDA 2020.4 version है इस पर एंटर करते हैं इंस्टॉल करने के लिए dialog text please wait while setup is loading exiting narrator NVDA dialog license agreement grouping License agreement edit read only multi-line NVDA license. मैंने NVDA पर एंटर करने के बाद नरेटर को ऑफ कर दिया था अब ये माइक्रोसॉफ्ट की वॉइस NVDA खुद यूज़ कर रहा है यहाँ पर ये लाइसेंस एग्रीमेंट का हमसे पूछ रहा है इसको अलो करते हैं I agree checkbox not checked alt plus A space checked. I agree को स्पेस से चेक किया अब टैप करते हैं यहाँ से Install NVDA on this computer button alt plus I. ये इंस्टॉल NVDA का हमारे पास बटन है इससे आगे भी चेक करते हैं create portable copy button alt plus P यहाँ से हम एक पोर्टेबल कॉपी भी बना सकते हैं पोर्टेबल कॉपी का मतलब ये है कि ये कॉपी बनाने के बाद इसकी फाइल्स हम जहाँ पर भी कॉपी कर देंगे पेन ड्राइव में सीडी ड्राइव में तो वहाँ से हम इसे डायरेक्ट रन कर सकते हैं इंस्टॉल किए बगैर यहाँ से आगे टैप करते हैं Continue running button Alt plus C. यहाँ पर एंटर करेंगे तो ये बगैर इंस्टॉल किए हुए भी चलता रहेगा हम इसको इंस्टॉल करते हैं यहाँ से Exit button up, license agree, I agree checkbox, install NVDA on this computer button alt plus I. Enter करता मैं इसके ऊपर. Install NVDA dialog to install NVDA to your hard drive, please press the continue button. Options grouping. Use NVDA during sign-in checkbox checked. क्या हम sign in screen पर NVDA use करना चाहते हैं By default ये चेकबॉक्स checked है मैं इसको check रहने दूंगा आप इसको note check भी रख सकते हो अब यहाँ से टैप प्रेस कर रहा हूँ create desktop icon and shortcut key control plus alt plus N check box check alt plus D इसमें यह हमें कह रहा है कि क्या आप डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं इसके साथ साथ ऑल्ट कंट्रोल एन शॉर्टकट की इसको रन करने की बनाना चाहते हैं और ये भी बाय डिफॉल्ट चेकड है मैं इसको भी चेक ही रहने दूंगा टैप करते हैं continue button alt plus C continue button इस पे एंटर कर रहा हूँ मैं secure desktop user account control का मैसेज आया है इसको यस कर देते हैं मैं ऑल्ट वाई से यस करूंगा Installing NVDA dialog please wait while NVDA is being installed. Installing NVDA. Installing NVDA. Success dialog successfully installed NVDA. Please press OK to start the installed copy. OK button. अभी NVDA इंस्टॉल हो चुका है मैं ओके okay पर स्पेस बार प्रेस कर देता हूँ space Welcome to NVDA Dialog Welcome to NVDA. Most commands for controlling NVDA require you to hold down the NVDA key while pressing other keys. By default, the numpad insert and main insert keys may both be used as the NVDA key. You can also configure NVDA to use the caps lock as the NVDA key. Press NVDA plus N at any time to activate the NVDA menu. From this menu, you can configure NVDA, get help, and access other NVDA functions. Options grouping, keyboard layout, combo box desktop collapsed alt plus K. अब यहाँ पर इसका क्विक सेटिंग्स का डायलॉग बॉक्स खुला है और इसने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अभी हमें पढ़ के बताई है अब यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा है कि आप कौन सा कीबोर्ड लेआउट यूज़ कर रहे हो तो मैं यहाँ पर लैपटॉप कीबोर्ड लेआउट यूज़ करूँगा आप डेस्कटॉप भी रख सकते हो अगर आप डेस्कटॉप पीसी यूज़ कर रहे हो मैं लैपटॉप लेआउट सेलेक्ट करूंगा लैपटॉप डाउन एरो से लैपटॉप सेलेक्ट कर लिया अब टैप करते हैं Use caps lock as an NVDA की check box not checked alt plus U NVDA modifier key by default ये इंसर्ट की की होती है अगर इस चेक बॉक्स को चेक करूंगा तो कैप्स लॉक की की भी मॉडिफायर की बन जाएगी तो मैं इसको चेक कर देता हूं यहां पे स्पेस बार प्रेस करके स्पेस चेक टैप करते हैं Start NVDA after I sign in checkbox not checked Alt plus A. यहाँ पर पूछा है कि जैसे ही हम विंडो में साइन इन हो तो एन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए तो ये भी आपकी मर्जी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं मैं इसको चेक कर रहा हूँ स्पेस चेक्ड अब टैप करते हैं show this dialog when NVDA check box checked alt plus s यहाँ पर हम जब भी एन को या रन करेंगे खुद से या जैसे ही विंडो लोड होगी और एन रन होगा तो ये डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली आ जाता है बाई डिफ़ॉल्ट और ये चेकबॉक्स चेक है इसको नॉट चेक करने से डायलॉग बॉक्स फिर दोबारा नहीं आएगा मैं इसको यहाँ पे नॉट चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सेटिंग कर ली बस अब इसके बाद मैं अगर ये सेटिंग करनी होगी तो इसके मेन्यू में से जाकर मैं चेंज कर सकता हूँ इसको मैं नॉट चेक कर रहा हूँ अब यहाँ से टैप प्रेस करते हैं ओके बटन ओके बटन यहाँ पर मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ Space. NVDA usage data collection dialog in order to improve NVDA in the future. NV Access wishes to collect usage data from running copies of NVDA. Data includes operating system version, NVDA version, language, country of origin, plus certain NVDA configurations such as current synthesizer, Braille display, and Braille table. No spoken or Braille content will be ever sent to NV Access. Please refer to the user guide for a current list of all data collected. Do you wish to allow NV Access to periodically collect this data in order to improve NVDA? Remind me later button Alt plus L. यहाँ पर डाटा कलेक्शन का पूछ रहा है जो यूज़र डाटा होता है कि क्या हम वो सेंड करना चाहते हैं एनवीडी की टीम को अलाउ करना चाहते हैं Yes button, no but, remind me later but, yes but, तो ये भी आपकी मर्ज़ी है आप चाहें तो इसको अलो करें या चाहे तो इसको कैंसिल कर दें मैं इसको अलो करूँगा no button alt plus N yes button alt plus Y yes downloads window items view list मैंने इसको यस yes कर दिया अब यहाँ पर एलिक्वेंस की आवाज़ लाने के लिए हम I B M T T S का एड ऑन करेंगे फोकस मेरा डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर है यहाँ पर I B M T T S को सर्च करते हैं आई Gibbons V21.03 Alpha 1 पर मैं एंटर की की प्रेस कर रहा हूँ Add-on installation dialog Are you sure you want to install this add-on? Only install add-ons from trusted sources. इसको मैं yes कर देता हूँ Yes button Alt plus Y Restart NVDA dialog changes were made to add-ons. अब यहाँ पर रीस्टार्ट के ऑप्शन मांग रहा है तो सिंपली ओके प्रेस कर देंगे तो ये रीस्टार्ट होके खुद ही लोड हो जाएगा अब यहाँ पे आई बी एम इसके अंदर ऐड हो चुका हुआ है इस पर मूव करने के लिए हम सिंथिसाइजर्स की लिस्ट खोल लेंगे जिसके लिए मैं इंसर्ट कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ सिलेक्ट सिंथिसाइजर डायलॉग सिंथिसाइजर यहाँ पर आप पैरों से आई बी एम तक नेविगेट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट स्पीच इब्स ये इब्स ये I B M T T S है इस पर एंटर करता हूँ मैं Downloads window, items view list, IBM TTS 21.03 alpha 1, IBHT, .mdda 19 of 20. यहाँ तक हम एन को इंस्टॉल कर चुके हैं और उसमें आई बी का एड ऑन करने के बाद हमने इसको कन्फिगर भी कर लिया है इससे आगे के लेक्चर्स में हम एन के फंक्शंस फीचर्स और इसके मज़ीद एड ऑन्स के बारे में और उनकी फंक्शनैलिटी के बारे में सीखेंगे